umuntu ngeke ukanze ubona kuhava na umwe angativavisa karhi a swi vona hey. wena ukhamba mani umuyivi wa mukulu uyive mbilu ya mina hey. wena ukhamba mani na Marisa umuibi watokota ngonivela mbiluni kanihanya ey wantla Marisa uyakumbula alukukubona yeah wathi ngekudlale ngami yeah. but the first minute isn't those better. Isn't those better. You are the one who walk away. Go to Tangon Jalobo, Tangon Jalobo. ngedwa ngiyasibuza ngithule ngimamele ngilimele baby thatha konke kwami nakho konke kwami please baby shinhliziyo mbilu yamina menzilaba mbilu yamina mbilu yamina dzidzendise muchato navutomi dzingayeriki mama namuntlha dzikwini zvikwini eh. undzi tekele hinkwaswo ntsako wa mina na le rhandzu oh. ndisala ndzilo ba undzi siya na xivundza mbilu ya mina hi yona yi ku lavaka mama namuntlha ndzi tleli ndzi hleketa hi wena you stolen my heart ndzi ku vitana khamba wena you stolen my heart oh mbilu ya mina me ndzi lava mbilu ya mina mbilu ya mina Amina Mezi love